¿cómo están? Mi nombre es Yadira, para los que todavía no me conocen y estás aquí nuevamente en mi canal. Y bueno, este video es acerca de cómo depilar las axilas con cera. Y esta es la manera más duradera de depilarnos las axilas y en realidad cualquier parte del cuerpo, ya que el vello eh, al arrancarse de raíz se tarda más tiempo en crecer que si lo rasuramos o si solamente colocamos crema depilatoria. Y bueno, vamos a comenzar con el video. El primer paso será calentar la cera para derretirla. En este caso estoy usando un fundidor de cera, pero también se puede hacer en baño maría, en caso de que no tengamos el fundidor. Como se dan cuenta, coloqué aluminio debajo de la cera, esto es para no manchar el fundidor. La línea que estoy marcando con el dedo quiere decir que el vello crece en diferentes direcciones, es decir, de la línea hacia arriba el vello crece hacia arriba y de la línea hacia abajo el vello crece hacia abajo. Esto es muy importante tomar en cuenta a la hora de aplicar cera, ya que siempre vamos a aplicar la cera de acuerdo al crecimiento del vello, como les voy a mostrar a continuación. Con la palita de madera estoy aplicando la cera de abajo hacia arriba y así lo vamos a hacer hasta cubrir todos los vellos. Tiene que ser una capa de cera gruesa. Vamos a engrosar con cera la parte de arriba, ya que de esta manera será más fácil desprender la parte de la cera al momento de depilarnos. Vamos a cubrir cada vellito con cera de tal manera que no nos falte ninguno. Ya que terminamos de aplicar la cera, nos vamos a esperar unos segundos hasta que seque un poco más. Pero no es necesario que seque completamente, ya que de esta manera es más fácil retirarla. Una vez que sentimos que ya está firme y un poco más seca, vamos a empezar desprendiendo por la parte de arriba. Y vamos a tomar valor y vamos a desprender la cera tan rápido como nos sea posible y no les voy a negar que es bastante doloroso desprenderla, pero vale la pena. Después vamos a desprender los trozos de cera que nos quedaron en las axilas. También es algo doloroso, pero es algo que tenemos que hacer. Voy a empezar a colocar cera de la mitad de la axila hacia abajo, esto es porque en esta dirección crecen los vellos. Es bien importante tomar en cuenta que la cera siempre la vamos a desprender en sentido contrario al crecimiento del vello. De otra manera los vellos no se van a eliminar. E igualmente vamos a esperar a que seque un poco. Comenzamos desprendiendo una pequeña pestaña en la parte de abajo para que de esta manera lo podamos sujetar y desprenderlo lo más rápido que podamos. Para quitar los residuos de cera es más rápido y menos doloroso hacerlo con crema humectante solamente que en este video no lo hice porque no tenía una a la mano. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con la otra axila. Si la cera está muy caliente, les aconsejo soplarla un poco antes de ponerla en nuestra piel, esto para no quemarnos. Y como se pueden dar cuenta, aquí me dolió hasta el alma. Este es el resultado final. Ok, este es el final del video. Espero que les haya gustado. No olviden compartirme qué les pareció abajo en los comentarios y suscribirse a mi canal para ver más videos de este tipo y voy a estar subiendo constantemente videos cada semana, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos. Bye.